Bayram Həsənov. İki bala. Atam uzun illər meşəbəyi olmuşdu. Babam da bu peşədə çalışmışdı. Gözümü açıb uçsuz-bucaqsız meşə görmüşdüm. Meşədə oynamış, qoyun quzu otarmışdım. Onun içindən keçən yol məni məktəbə aparmışdı. Hər dəfə fürsət düşəndə meşəyə yollanmış, dostlaşdığım ağaclarla dərdləşmişdim. Sonralar yaşad olub kəndimizdən uzaq düşəndə də ən çox darıxdığım, həsrətini çəkdiyim elə bu meşələr olmuşdu. Nənəm hərdən gözlərini qıyıb mənə baxar, məhəbbət dolu səslə "Murad da meşəbəyi olacaq" deyərdi. 7-ci sinifə keçəndən sonra dərslərimə də meşədə mənim üçün doğma olan yaşıl talada hazırlaşırdım. Kəndimizi üzük qaşı kimi mühasirəyə alan saf havasından doymaq olmayan meşəmizi mənim qədər sevən ikinci adam deyəsən yox idi. Məktəbin sonuncu sinifində oxuyanda belə bir adamın olduğunu öyrəndim. Amma qəlbimdə qısqanclıq hissi baş qaldırmadı. Həmin adam biologiya müəllimimiz idi. O hamıdan fərqlənirdi. Boyuna, görkəminə görə yox, xasiyyətinə görə. Az danışan, və ciddi idi. Həmişə fikirli, qayğılı görünürdü. Dərsi izah edəndə isə başqa adama çevrilirdi. Elə şirin, maraqlı danışırdı ki, ona qulaq asmamaq mümkün deyildi. Onu ilk dəfə meşədə, talada, dərslərimə hazırlaşarkən gördüm. Çox da hündür olmayan cır armud ağacının altında dayanıb diqqətlə ona baxırdı. Sonra ağacın aşağı əyilmiş budağından nazik çubuq qopardı. Diqqətlə nəzərdən keçirməyə başladı. Onun niyyətini anlamağa çalışsam da, nə etmək istədiyini kəstirə bilmədim. İki gün sonra atamın əmmə dediklərindən öyrəndim ki, Sabir müəllim, biologiya müəllimimizin adı belə idi, meşədəki meyvə ağaclarını calaq eləyirmiş. Mənə o da məlum oldu ki, meşənin bir hissəsində onlarla ağacı calaq eləyib, indi isə cənuba mənim talamın olduğu yerə üz tutmuşdu. O vaxtdan illər keçib. Sabir müəllim dünyasını dəyişib. Mən isə atamın peşəsində, meşəbəyi vəzifəsində çalışıram. Müəllimimin xeyrxah işini də davam etdirirəm. Onun kimi mən də ağacları calaq eləməyi xoşlayıram. İndi meşəmizdə bol məhsul verən yüzlərlə meyvə ağacı var. Kənd cəmaatının danışığı ara-sıra qulağıma dəyirdi. Murad öz müəlliminə çəkib. Belə getsə, meşəmiz meyvə bağına dönəcək. Doğrusu, bu sözləri eşitmək mənim üçün xoş idi. Bu illər ərzində təbiətdə gördüyüm qəribə hadisələri qələmə almaq, nə isə yazmaq istəyi, mənə rahatlıq vermir. Cansız hesab etdiyimiz doğma təbiətdə elə hadisələrin şahidi olmuşam ki, onları xatırlayanda həyəcanlanmaya bilmirəm. Bu əhvalatların bir qismi məndə kədər, bir qismi isə sevinç hissi doğurur. Qeyri-adi, inanılmaz əhvalatlara da az rast gəlməmişəm. Bəli, təbiət doğru deyirlər ki, sirli bir aləmdir. Neçə ilin söhbətidir. Dastan yeri söküləndə evdən çıxmışdım. Meşənin ətəyinə çatanda qənşər bir yerdə oturdum. Dərə ilə daşlara çırpıla-çırpıla, köpüylənə-köpüylənə çay axırdı. Səsi dərəni başına götürən bu dağ çayı xeyli aşağıda balaca bir talaya çıxır, yenə sıx meşəliyə girirdi. Mən keçidə baxırdım. Bir də gördüm ki, çaya enən cığıra boz, iri bir ayı çıxdı dal ayaqları üstə qalxıb o yan bu yana boylanaraq talıya baxdı və tez də dala qayıtdı. Onu nişan almağa macal tapmadım. Barmağım tətikdə qaldı. Bir neçə gün əvvəl ayı kəndin malqarasına hücum etmiş, xeyli heyvan tələf eləmişdi. Nə bilmək olar, bəlkə də elə bu həmin ayı idi. Ayağa durmaq istəyirdim ki, ayı yenə göründü. Qoltuqlarında nəsə bərk-bərk tutmuşdu. Daha dayanmadı, əylə-əylə cığıra düşdü. O çaya enirdi. Tərpəndim. Keçiddə onu yaxalaya bilsəydim, çətin əlimdən qutarardı. Qaçıb özünü meşəyə salanacan, qoşəlülə nəfəsini kəsərdi. Bir gözüm ayıda yıxıla-yıxıla quzeyə endim. Ağacların dalına keçə-keçə, bu koldan o kola sürünə-sürünə çaya yaxınlaşdım. Cığırın üstündəki palıd ağacının dalında gizləndi. Ayı yavaş-yavaş gəlirdi. Qoltuğundakılar çapaladıqca tez-tez dayanıb burnu ilə onları dümsükləyirdi. Çay yuxarılardan ovub gətirdiyi qumu keçiddə qırağa vurmuşdu. Ayı qumluğa düşəndə dayandı. Aramızda elə bir məsafədə qalmamışdı. Amma nə qədər baxdımsa da, Yenə qoltuğumda nə tutmuşdu, başa çalmadım. Sahilə yaxın hündür bir daş vardı. İməkliyə-iməkliyə sürünüb onun dalında gizləndim. Ayı yaş quma bata-bata suya girdi. Qollarının altından özü kimi tüklü iki baş çıxmışdı. Qapqara burunları, qara muncuq kimi gözləri vardı. Vay səni! Mən də bayaqdan baş sındırıram ki, görəsən bu yekəpər nə aparır? öz balaları imiş ki, onlar büzüşərək analarına elə sığınmışdılar ki, yumağa dönmüşdülər. Yəqin çayın qıcıltısından qorxurdular. Ayı tez-tez büdrüyürdü. Dərinə düşmüşdü. Çayın dayız yerindən yenə sahilə çıxdı. Balalarını yerə buraxdı. Yummalandılar, boğuşdular. Anaları isə köpüklü dalğalara bir xeyli baxıb, qumu tez-tez eşəliyib cığır açdı. Balasının birini burnu ilə itəliyə-itəliyə gətirib ora saldı. Pəncəsi ilə arxası üstə çevirdi. Bala çanaqlı bağa kimi ayaqları göydə çapalaya-çapalaya qaldı. Ayı da o qalxanacan yastı bir çaylaq daşını burnu ilə sürüşdürüb onun qarnının üstünə çıxartdı. O biri balasını qoltuğuna alıb bir gözü arxada quma bastırdığı balasında çaya düşdü. Keçid xeyli dərin imiş. Su ayının döşünə vurdu. Dalğalar onu büküb-bükməliyirdi. Balasını bərk-bərk qoltuğuna sıxıb, bir pəncəsi ilə suyu yara-yara sahilə çıxdı. Balasını quma buraxıb silkindi, dönüb otaya boylandı. Sonra da tələsik qumu eşəliyib, indi də bu balasını çuxura yıxdı. Ətrafına baxdı. Deyəsən, yenə də daş axtarırdı. Yəqin gördü, yaxında yoxdur, bu balasının qarnına qum sırmalayıb yığdı. Elə bu ara o taydakı bala necə elədisə, qarnından daşı aşırıb çuxurdan çıxdı. Anasını bu tayda görüb, yummalana-yummalana özünü çaya saldı. Anası bunu görüb həyəcanlı, təntimiş halda özünü bu taydan suya atdı. Qumun altındakı balada çapaladı, çapaladı, nəhayət ki, o da yerindən qalxdı, anasının dalınca çaya cumdu. Ayı geri çevriləndə onu görüb bir səs çıxartdı ki, sanki dağlar, daşlar dilə gəldi. Ona qoşuldu. Səsi çox-çox uzaqlarda əks-səda verdi. Qayalar lərziyə düşdü. Mən dəfələrlə ayı ovunda olmuşdum. Güllə ilə vurulanda belə ayı bu cür dəhşətli nərildəməmişdi. Ayı ha eləyib özünü yetirənəcən o tayda qalan balasını dalğalar ağuşuna aldı. Bu balasını da dalğalar top kimi atıb tutaraq aparırdı. Ayı gah bu balasının dalınca cumdu, gah da o birisinin. Özünü nə qədər həlak elədi, balalarına çata bilmədi. Biraz aşağıda sahilə çıxdı. Çay aşağı baxıb çəngə-çəngə başının tüklərini yoluşdurur, qeyri-adi səs çıxarırdı. Mən isə yerimdən tərpənib özümü göstərmirdim ki, ayı məni görüb daha da karıxar. Tüfəngim əlimdə sahillə baş aşağı yüyürdüm. Üst başım kolkosa ilişə-ilişə, daşdan daşa hoppana-hoppana, sıldırımlı sahillə lap aşağılara endim. Ayı balalarını sahil daşlarının aralarında axtardım. Qumluqları gəzdim. Onları köpüklü dalğaların qoynunda görmək istədim. Amma gec idi. Kim bilir dağ çayı ayının balalarını daşlara çırpa-çırpa haralara aparıb çıxarmışdı. Çayın kənarındakı iri qayanın dibini diqqətlə nəzərdən keçirərkən mənə elə gəldi ki, kimsə məni izləyir. Başımı qaldırıb qayanın döşünə baxdım. Zənnim məni aldatmamışdı. Boz ayı kədərli baxışlarla mənə baxırdı. Bir-birimizə mane olmadan demək olar ki, yanbayan axtarışlarımızı xeyli davam etdirdik balalar tapılmadı. Hava qaralanda əldən dildən düşmüş, tamam islanmış halda evə döndü. O gündən sonra ayı tez-tez çayın sahilində görünürdü. O hələ də inadla balalarını axtarırdı. Hər 10-12 addımdan bir dayanıb qıcıltı ilə axan suya baxır, yenə çay aşağı yoluna davam edirdi. Ən dəhşətlisi axşamdan xeyli keçmiş axtarışını tamamlayanda tükürpədici səslə bağırması idi. Əslində buna bağırmaq, nərildəmək demək olmazdı. Bu balalarını ölümə verdiyi üçün özünü bağışlaya bilməyən ana ayının ürək parçalayan fəryadı idi. Bir müddətdən sonra ayı gözə dəymədi. Hadisədən Səkkiz aydan da çox keçmişdi. Gecə əsən şiddətli küləyin meşəyə ziyanı olub-olmadığını öyrənmək niyyəti ilə ərazini qarış-qarış gəzir, ən çətin keçilən sahələri belə nəzərdən keçirirdi. Qəflətən gördüyüm mənzərədən yerimdəcə donub qaldım. Boz ayı qalın kolluqda hərəkətsiz uzanıb qalmışdı tüfəngimi əlimdə hazır tutaraq ehtiyatla ona yaxınlaşdım. Ayı təzəcə ölmüşdü. Bədəni didilməmiş, tükləri tökülməmişdi. Çox arıqlamışdı. Ov etməyən ayı bəlkə də acından ölmüşdü.